ono awan ono pangan ono bengi ono rezeki gelem obah bakal mamah gelem temandang bakal kesandang gelem sedekah bakal berkah gelem tetulung ora